Ini lagunya, Bang, tolong Bang, Bang jatuh Bang. Jernian dulu lah. Jernian lo. Yang. জায়গা থাকে বাজার Potong pangnya bodong Teman ayah mau sir Pot tampaknya bodoh Yang nganterin